Padala je kiša, stala je, sunce izašlo, krećemo. Ulećemo ćemo predatore i srnaće selektivni ostrovo kaže. Pa rodimo da sedemo na ćošak ovog žita ovdje. Ako ne dođe do remiza, na to ovaj tu ti je za 30.06. Ja sam mislio da odemo peške do remiza. Ne može, mi sa čestinom otići. Gde će nas nema Boga? Втратила всі чіпки, кіш. Sad je 8 sati, obično na 40 minuta. Sad je red na Milana pa ćemo nešto uraditi. standardna oprema 223 2 max i gore zajs ovaj nabuđenje imamo jedno malo iznenađenje ako bude ostalo vidjet ćete o čemu se radi sve ugasio kurva ovaj. a to ja ugasio da Ajmo. Prvim metkom smo ga pogodili po zadnjem delu. Daljina malo veća, 190 metara. Evo sad smo mu prišli ovaj, i dobucali smo To je to za večeras. Mesečina je previše jaka, tako da slabo se kreću predatori. Uspio smo da se ne Slučajno se puš naško mene pa sam ja pucao, inače nije bilo planirano, ali to je to. Ako se dopada što radimo, prijavite se naš kanal. Kliknite subscribe.